mutya mugye bareko Hmm. kintu mukitaddemu amaanyi twabadde tumanyi kikoma ku odiyo ikokka eh, ah, ah, mukulu mbadde namusuubiza okumukolera ensonga eno era mbadde nina okugikola ekituuki egwe hmm. hmm. mugimaliriza eh, tugimaliriza vidiyo tugikoze ka tulinde tulabe ekinaavaamu era nkubiriza nnyo bannayuganda okuwagira omwami ono mugwomukaaga nga 12 bagende bamuwagire Oh. papa finances ani ziteddemu kyoto kyujjagana ah bwe bataddemu finances nze bansaba kuyimba ne bantwala mu studio byonna mwami saka ne management bebeekoledde ebintu byabwe ziteddemu sente konsat eh. ebbiri onaazisobola omulundi gwe gumu bwopushinga ono bwoyogera kuya ah, eya mwami saka sinza nji pushinga wabula mwami saka mubirina okumubeererawo kuba nze kyemmanyi nti no ennaku zanjawulo eh, sheyange yamugwa kutaano yamwami saka yamugwa mukaaga okitegedde um, uh, kati okuteerayo muna ekigambo bwoba wakufuna oba ojja kufuna oba toli wakufuna ne bwotayogere eriwa tojja kukolaki oba tojja kufuna so nze omutima gwe mumativu sigaana kuyambako omulala olwokuba nayinina ekyalo hmm. hmm. anti mu indasitry eno gye tuli mulimu obutayagaliza tetujja kibuusa amaaso n'okugamba nti kino kijja kuva shadowing ekyange kansigale si mu indasitry eno njagala ogambe nti mu nsi eno abantu bangi nnyo mu nsi eno abatayagaliza mu babazi mu maje mu balimi mu basimentaana yona eriyo abatayagaliza bannaabwe nekyo katonda bwato bwe yatonda abantu ensi yakula nkyamu tetusobola kugitereeza mm. naye nze ekirungi kyenneebaza katonda nze ate siri bwetyo mm. mm. saayita mu mikono gye naye njagamba nti nawulira ku bintu bye ah, mitalamariya yayimba nnyo Eh, kati naffe abaali abato by then naatwagazisa okuyimba konsati hmm. oh. yo eri ku kikati ngaosirise nnyo aisua eh, kubanga abantu bawanise twalabye ba fresh dad bawanise bamatha mukisa buli omu awanise ate bawanise nambifo binene papa wawantu si watono hmm. watadde ŋambye baani abawanise mwabuwala wange baani abawanise fresh dad yawanise cricket ovo muzayo ekibuuzo ekiralamuwala wange muzayo ekibuuzo ekirala bannaye ngenaku zomwezi ah, ngenaku z'omwezi zigenda kubeera 19 tugenda kubeera ku serena misaki semakula misaki at 46 wetugenda okubeera enteekateeka zigenda mu maaso era bawabana abantu bannamawulire abali wano nga bakulemberwa muwala wange ono bajja kubatuusaako buli gulire tugenda kukola press conference Eh, mu butongole naye nga kulanga kugenda maaso nenteekateeka zigenda maaso eza konsati yaffe mbayita mujje mumpagire bulungi nnyo tebo ya milioni zisatu okuyingira kwa, kwa mitwalo kumi betunava um, tugende e masaka kumalia flo awo nawe endonga etokote okay. mm. apapointi eri nti abantu bagamba wantu wabatadde mm. watono nnyo wasooke wajjule lwaki tokoze ekintu nga kiba kyakola nobawo ennaku bbi wasooke wajjule kwolwo tweke tumanye nti watono mm. hey. Eh. okay. bape emyaka gy'oyimbidde olaba hmm. abantu banajawo hmm, njagala bajjule kisinga obukulu okulembayise bajjule bajjule bampeesa ekitiibwa mmanye nti nonzijuzaawo ati awo ndyoke endowooze ku kirala emanyi eh, bwoba ogoba engabi akamyo kata hmm. naye bwogoba engabi nga n'akamyo kakutte bwogwa kadduka n'engabi nedduka kati nomaliriza nga tolina kyokoze eki sijja kuwambagatanya eh. mulimbi mulimu spice diana yavuddeyo nga waliwo ekivulo ekimu kyebamulanzeeko tawanya interview yabanonge iyo tebagitawanyiza bakulinde ukatoma bakulinde uko katoma papa mulembe muno spice dana waliwo ekigulu ekimu kye bamutimbyeko hmm. naye bafans n'abantu ab'enjawulo ku mutimbagano hmm. bamufuukidde akayinja mu ngatto hmm. naye kenyini agamba fresh emususeeko oyinza muwa amagezi ki n'abawagizi abamufuukidde akayinja mu ngatto ku social media mbadde sinakimanyako ekivulu ekyo naye ngenda kukinoonyerezaako ndabino kenfuna ansa entuufu ekikulu ekyo kiri ku eh. kibulu ky'omukulu muroozi webamutidde n'abayimbi abalala naye abantu esira balitadde ku spice bagamba lwaki njagala nsooke nkitegedde njagala nnyo okwogera ku kintu nga nkitegedde kati olwokuba simanyi kiki kati saagala kwogera ku kyekitegedde siyembadde bwebalesetingalaidi bali sikyedi bulungi nyabo sibe mutono nyabo mm. bana twali tetukufunangako wanonwano mu nsi eno okozeemu kikatono nyo briefly lwaki wasazeewo nolonda omwami misaki oluyimba ah, olunasazeo nenonda papa misaki kubanga luyimba lwadda lukulu lwayagalwa nnyo so naabakyasobola okulowooza ku musiki omulungi balwagala nendowooza omuntu alugyamu oluyimba olunene luddwamu omuntu omunene mm. misa kisemakula simuyimbi mutono ate takyabatisa ekintu bwakikola mm. akikola bulungi mm. nalowooza omuntu anaakola ekintu nga tetetukiddemu obwongo nemumpa misa kisemakula nemusaba tinsaba onziriremu oluyimba nomusena okozemu ki olunkubire munkuba empya natagaana naluddamu era kikoze bulungi kikoze bulungi lwaki mubantu bona kugamba abantu bebuza lwaki mizaki mm, ye mukadde nnyo okutuuka ku seeryo mukulu mm. ki ah, si mukadde misa kimakola mwana muto akyalina emyaka mimpi naye nayagadde luyimba kuluzaamu muntu alina obukugu obumala kuba ennaku zontulaba enyimba eziddwamu naye nga buli luyimba olulondamu akasobi olulondamu akantu akakyamye bweguba mukyero nomeketa ku jjinja wali nowulira nga tekiwedde bulungi nendowooza nti misa kisamakula bwetunaba tuwaŋŋana amagezi mu situdiyo ajja kumpuliriza aye nange njamuwuliriza ajja kweta kakyenji kano bwenaaba sikagadde njamugamba bwenaleeta kano bwenaba sikagadde ajja kumbuulira nalaba tujja kuba tuwaŋŋana ebirowoozo ebyekintu ekikulu mu luyimba luno wavuddeyo n'omuwa ennyimba zo zonna oba wamwadde luno lwoka oluyimba namuwadde luno lwokka hmm. ate nga nkikolanga ekyokulabirako nti enyimba z'omuntu ndoze yandibadde akyali mulamu naziwa nazikwasa omuntu ti nziriramu oluyimba luno kiwooma nnyo kubanga ennaku zino ebya namukwakkula bingi ti abantu balozanti enyimba zino oli ni bwaba gyali mulamu asirikiddeyo mu nnimiro yalimanga alina enyimba ze agenda okuya nga balukubye ku radio ngaatudde mu kirapu alukoze ebintuntu yaloze yerondedde mu kino lyataba mubbi ate nga lumubbi nze nayagadde kikola bwe ntyo nga kanondeko lumu ku nyimba zange eziwera olukumi n'omusobyo kyogamba namwe ennyimba zammwe ze baddamu bibaluma abyo byebakola waliwo abayimbi abaddamu ennyimba abagenzi baafa dda ne baddamu ennyimba zaabwe ozira bwota ye kati waliwo olwafiira ebongo lwetaala luli ku trending esaawa eno buli omu aluzeemu babebeku baluzeemu mm, gundi yaluddamu brunoke edikenso yaluddamu fresh dadi yaluyimbye ate kati nsobola okugumiikiriza abaluzeemu nga baluyimbye bulungi kubanga ekifaananyi kyomugenzi kiba tekibuze nnyo naye ate omuntu atayimbirangako ddala ngaolaba omusajja afudde buvi eri ku midaala gye gya nyaanya najagwa mulimba lw'omusajja naluzanyira mupiritasmefresh kiki yoyo hmm. simumanyi ngaomanyi siwulyanga nakulimba lino lumu kati oyo ndabedda nga <laughs> abazze kukolaayewaliomuwuliddeko alina omwana gwe yazaala nza omwana yamuletera okumanyika kati nze ndaba nti ekintu ngaekyo eh. omuntu aba akikoze kunoonya atensioni y'abantu aganaye banvumeko bwoba omuvumako ayina mailagi gyakifunamu ye kyabeera anoonya hmm. otherwise oluyimba lwandibadde luddwamu nga lwokonsenti yannanyinirwo bw'aba hmm. takyaliwo wakiri abantu be nga hmm. bakkiriza omuntu n'aluddamu bwe kitabeera ekyo oluyimba lw'omuntu bwe luddibwamu naddala ng'afudde bagamba tuluzeemu tuluzuukize n'omufu abenga akomyewo naye lumukomerera ne lumwongera futa endala munaana mu ttaka hmm. kubanga abantu baddemu enyiba z'abantu abo nze bwezigenda okukuba ku radio oba ku tivi bagamba katuba akayimba kano akayimbibwa gundi boogera mulamu yennyini hmm. kati yafa tebadde mumukoonako n'akamu hmm. naye ndaba nga omusajja yalowooza n'akola omulimu omulungi oba omukazi tazzemu kujjukirwa instead ono yaluddamu yalufuniddeko ebitiibwa yalulyamu sente kyekikwasa ennaku music simanyi ba natera okumunyuka kubanga mpulira nyenkola nkyabitegeera ate siri muntu yakola ekintu kyo bwenamala kukisomerera nentandika kikola basomeredde ebintu baweebwa n'emyaka nti ku myaka bwegiti komaawo kino kyampeebwa katonda nze nazaalibwa mm, katonda ayinza okuntuusa ku retirement mm. naye abatuamba yegwe ovaawo ddiko tebankubira kalulu nti ntandika okuya enyimba kati kiki kyebasobola kubirako kalulu kutandika amaanyi tebagalina n'embavu tebazirina okumbooza dirwendekera awo nze nkyakola byenkola mm. nkyabinyumirwa kubanga eno passion mm. nkyakola okyawandikira amasomero nga luli ate nze natandika okuwandikira amasomero kubanga menali sinakikola tekyaliwo mm. natandika kusente bali kudema emitala mariya budesesgendi n'amasomero amalala agayimba obulungi st julia wensone standard najja nankumbi nkyawandikira amasomerowandikira esomero sente meka sente bwenazoogera abantu bajja kutya naye tuteesa buteesa omulimu gwa artite gulina muwendo gugumala hmm. bwemba nagambye kulamula sente olimba zirwandibadde luwandikirwa zandibadde nyingi naye nga mpandiikira sente zempulira nti nno hmm. zempulira nti nja kuba hmm. nfunamu okumatizibwa zinyambe ate naawe ntegeeraganye ntegeeragana n'oyo abalwagala n'olwekyo siina muwendo gwankalakkalira era bwenogwogera nabo bayinza okutya kubanga era nze nkyasinga omuwendo omunene mm. mu bandisi b'enyimba kuba nze kazivumbula nze pulezidenti waazo kati nolwensonga enina okuba nga mbeera wagguluko mubawandisi bonna ne bana abasecula abaki oba ogamba mba amasomero oba mu bintu bya buganda kati nina obukulu bw'emplanting bulina olw'ensonga nti tewaliwo mu bawandiisi b'ennyimba akoledde ebbanga eddene nga nze bw'okola omulimu n'oweza emyaka asatu ng'okyagukola oba tokyabaatisa mm. oba ofuuse kampuni nga buli aroko oba ofuuse kampuni nga bawulire eh, neyabalizenkoko yuga kikegeranga nti emyaka asatu ate omubedde ate omubba ndi muntu munene ddala <laughs> oh. myaka asatu mu esatu ngaomutwe gukyakola bulungi kitegeeza ndi kitala kyabwogi bubiri nsala eno neerina ensala mm. n'olwensonga eyo mbawe ekitiibwa bwandiisi bonna mm. bakola bulungi naye bangi abanfunireko inspiration mm, bo basobola okukyeyogerera sijja kubibagamba naye bona obabuuza bangi kubanga nze bwemba mpandikira abaana b'essomero ate nga mu ssomero mwe muva abawandiisi mwe muva abaproducer n'abayimbi gye bava kitegeeza nti nze ate ekintu nekitandika kiri ku stage ya wansi bwebaayo akoledde industry ya music mu uganda mm. nembuukibwa ne bakigamba omuntu omulala babeera mu nsobi mm. nze nze nkikulembedde ekintu kino kubanga n'okuyimba kw'amasomero nze nakitandika mm. musicali organized vakole kaali katekalungi ebyo ebyokuzanyazanya musicali sibyasowa emiramwa nze namutandika nekyo okuwandiika okwo mpulira nti nkuyinamu omukono munene nkuyinamu obumanyirivu bungi nkikoledde ebbanga ddene kwekwenyumiriza mm. kwenkiwuliramu nga tunatera okumaliriza twagala okumanya omukyala yebwe wamuwasa n'omusirisa ate namusirisaa herena nanjego buli muntu akiwulya herena nanjego kimu kyokka nti ye ate namudizayininga mu mbeera ndala si muyimbi ow'omubisaawe si muyimbi ow'omukibaala naye ate muyimbi ow'okumikolo kati emikolo gyange gibeera kyandiba nti si buli kamera nti emugoberera nemulaba nti wuuno ayimbi kino wuyo akozebwa ati naye nangego ali ku mulembe akola bulungi sente ze n'azifuna kubanga ayimbira audiensi eri soba etegeera obulungi e, esoboga mpaka simuko nga bakaagala lwa mulimu kati noensonga eyo yeeyagala akola bulungi mm. wamikolo sikyenanze nekumikolo era omukwanya akamusabiro namukwana naye mm. nalaba nti nosanga wano wali wakyali virgin okusinga ekisaawe nebbaala era bwe yali yakatandika okuyimba abatalengera wala bateranga okugamba oyo muyimbi wa mikolo oyo wa mikolo naye nagenda okulaba oluvanyuma nga buli muntu yevuddemu ekanzu agiguze owagomesi nga agiguze mwomwami wange mulese nga batandiseyes mm. kubanga akayimba ono ye musajja wange egwenonze kekayimba keyasooka nako nebasoka ne baba nga bakajerega naye kaali kayimba kakambwe twakakolera mu studio si yamaanyi naye kaali swit kasanga feva nekagalibwa era abantu batandika kukira nti musiki ku mikolo wansonga era bakikola nabo hmm. twogere ku konsati abayimi nga tebanakuwa ze drop barema babugembe abo bonna bewasomesa ye baddemu batubuulireko hmm, eh, ok nina um, ekivulo nga kumi na lumu june omwaka guno ku serena hotel victoria hall mperekeddwako amasomero gonna mwenkoze emirimu n'abayimbi bonna benzizenye empisa nga nkola emirimu gino era nga bwoba ogeddeko omusumba bugembe olumanemako ne muyimbi wange stera kayaga muyimbi wange n'abayimbi abala bangi bagenda kumperekerako obulango bajja kubukola hmm. bakyali bize naye nakadde kakyaliwo bekiba kyanga 11gomukaga tuli mugwokuna wano twakagutandika hmm. awo nakadde kakyaliwo omanye yinza okukola ebintu byonna climax nogituukako nga wakatandika ogenda otuuka gyomala nga tukyanabyolanga birala hmm. kale tugenda tukekereza mpolampola tugenda otuuka ku mmeeyi awo okulinyaggulwawo ngekintu kikutmbonna benzesomesa byonna byonna bajja kubikola era abantu besunga ekintu ekijjudde yenyabo neyanzanya sipaka tv mu abalenyuma abali eddala tv yamwe esi yakusaaga eh? namwe mwajja mumazeeko kirabaka bannamwe mubali bukiika ngaomwana aloganyena nyabo nensanyusa enyo mu <laughs> abalenyuma abaliira eddala amina nyabo ntegeragana n'oyo aba alwagala nolwekyo siina muwendo gwankalakkalira era bwenogogera nabo bayinza okutya kubanga era nze nkyasinga omuwendo omunene mubandisi benyimba kuba nze kazivumbula nze pulezidenti waazo kati nolwensonga enina okuba nga mbeera wagguluko mubawandisi bonna ne bana abasecula baki oba ogamba mubamasomero oba mu bintu bya buganda kati nina obukulu bw'empulenti mbulina olw'ensonga nti tewaliwo mu bawandiisi b'ennyimba akoledde ebbanga eddene nga nze bw'okola omulimu n'oweza emyaka asatu ng'okyagukola oba tokyabaatisa mm. oba ofuuse kampuni nga bwoli aroko oba ofuuse kampuni nga bwoliire neyabalzenkoko yuga kikegeraga nti emyaka asatu ate omubedde ate omubba ndi muntu munene ddala <laughs> oh. myaka asatu mu esatu ngaomutwe gukyakola bulungi kitegeeza ndi kitala kyabwoji bubiri nsala eno nerina ensala mm. n'olwensonga eyo mbawe ekitiibwa bwandiisi bonna mm. bakola bulungi naye bangi abanfuniddeko inspiration mm, bo basobola okukyeyogerera sijja kubibagamba naye bona obabuuza bangi kubanga nze bwe mampandikira abaana b'essomero ate nga mu ssomero mwe muva abawandiisi mwe muva abaproducer n'abayimbi gye bava kitegeeza nti nze ate ekintu nekitandika kiri ku stage ya wansi bwebaayo akoledde industry ya music mu uganda mm. nembuukibwa ne bakigamba omuntu omulala babeera mu nsobi nze nze nkikulembedde ekintu kino kubanga n'okuyimba kwamasomero nze nakitandika musicali organized vakoli kaali kateeka alungi ebyo ebyokuzanyazanya musicali sibyasowa emiramwa nze namutandika nekyo okuwandiika okwo mpulira nti nkuyinamu omukono munene nkuyinamu obumanyirivu bungi nkikoledde ebbanga ddene mm. kwekwenyumiriza kwenkiwuliramu nga tunatera okumaliriza twagala okumanya omukyala yewamu bwe wamuwasa n'omusirisa ate namusirisebwogera helena nanjego buli muntu akiwulya helena nanjego kimu kyokka nti ye ate namudizayininga mu mbeera ndala si muyimbi ow'omubisaawe si muyimbi ow'omukibaala naye ate muyimbi ow'oku mikolo kati emikolo gyonje gibeera kyandiba nti si buli kamera ky emugoberera nemulaba nti wuuno ayimbye kino wuyo akozebwa ati naye nange go ali ku mulembe akola bulungi sente ze n'azifuna kubanga ayimbira audiyensi eri soba etegeera obulungi e, esoboga mpaka simuko nga bakaagala lwa mulimu kati nensonga eyo yeyagala akola bulungi wamikolo mm, si kyenanokumikolo era omukwanya akamusabiro namukwana naye mm. nalaba nti nno osanga wano waali wakyali virgin okusinga ekisaawe nebbaala era beeri yakatandika okuyimba abatalengera wala baateranga okugamba oyo muyimbi wa mikolo oyo wa mikolo naye nagenda okulaba oluvannyuma nga buli muntu yevuddemu ekanzu agiguze owagomesi nga agiguze mwomwami wange mulese nga batandise yes mm. kubanga akayimba ono ye musajja wange gwenonze kekayimba keyasooka nako ne baba nga bakajerega naye kaali kayimba kakambwe twakakolera mu studio si yamaanyi naye kaali swit kasanga feva nekaagalibwa era abantu batandika kukira nti musiki ku mikolo wa nsonga era bakikola nabo twogere ku konsat abayimi nga tebanakwaze drop barema babugembe abo bonna bewasomesa ye baddemu batubuulireko mm, eh, ok nina mm, ekivulo nga 1 na lumu june omwaka guno ku serena hotel victoria hall mperekeddwako amasomero gonna mwenkoze emirimu n'abayimbi bonna benzenye empisa nga nkola emirimu gino era nga bwoba ogeddeko omusumba bugembe rmanmko ne muyimbi wange stera kayaga muyimbi wange n'abayimbi abala bangi bagenda kumperekerako obulango bajja kubukola bakyali bize naye nakadde kakyaliwo bekiba kyanga 11gomukaga tuli mugwokuna wano twakagutandika awo nakadde kakyaliwo mayinza okukola ebintu byona clemax nogituwako nga wakatandika ogenda otuka gyomala nga tukyanabyolanga birala kale tugenda tukekereza mpolampola tugenda otuka ku meeyaawo kulinyagulwawo ngekintu kikutmbonna benzesomesa byonna bajja kubikola era abantu besunga ekintu ekijjudde yenyabo neyanzanya spaka tv mu abalenyuma bali eddala tivi yamwe esi yakusaaga eh? namwe mwajja mumazeeko kirabaka bannamwe mubali bukiika ngaomwana aloga nyena <laughs> nyabo nensanyusa enyo mwebalenyuma balira eddala amina nyabo ensolo ziri ddala zitulisa amazima okuyita mu nseeno yenga bannange kyanna singalonge colence moses colence moses colence singalong obapiryabuli nyuma esinga bibula byentuku okuleka maka we yalita nakyo kusaga bayise musi ne bataleka yadde okutunulo okulira bantu wano baliwo embuyagala zo zisinga lwaki omwendo kyo kyannamu abalala nedda tetuwagira sababu tali iko Thank you. Thank you. yeah. Moses, Moses. Chorus. Moses, chorus, sing along. Sing along. Thank you. katundo okulira abantu bano baaliwo embuyagala zezisinga lwaki omwenga otyo kyannaba abalala nedda tetuwagira okujjukirwa olwemize emibi okukumanaawo okukumanya ngoyitibwa nninja ebyekito nzegenda wafuba newekolera abantu nabo bawaana songa wezisengolaba you.